hemen gaude, bueno, gaur e, jakinarazi duguten sententziaren berri emateko, e, Euskal Autonomi Erkidegoko auzitegi nagusiak eh, eman berri duen sententzia jakinarazi digute eta hemen gurekin dauzkagun langile hauei zuzenean eragiten die sententzia honek. E, sententzia gure aldekoa izan da, langileen aldekoa, eta e, sententziak erabaki duena da, langile hauek sufritu dituzten kaleratzeak, kaleratze deusesak izan direla, oda kaleratze nuloak izan direla, eta horren ondorio zuzena da, langile hauek euren lanpostuak berreskuratzeko eskubidea onartu zaiela, eta baita ere, kaleratu zituztenetik, langile berriro euren lanpostuetara itzuli arte sortutako edo galdu dituzten soldata guztiak eh, jasotzeko eskubidea ere onartzen die sententzia honek. Horrez gain, sententziak onartzen die langile bakoitzari 1000 euroko e, kalte ordain bat, eta ela sindikatuari e, borroka hau e, e, zuzentzen ibili den ba, berrogei mila euroko e, e, indemnizazio bat. E, sen, garrantzitsua da ipatzea sententzia honetan kondenatuak izan dire, bueno, denuntz, demandatuak enpresa bat baino gehiago zeuden, Baina, azkenean, kondenatuak izan diren e, enpresak, izan dira bakarrik klinika biten Sebastian S.A. eta zorrotza aurreko mediku konsultategiak S.L.U. Hauek, enpresari hauek, IMQ taldearen parteko enpresak dira. Eta, aipatzekoa da, azolbitua izan dela, eh, langile hauen enplegatzaile zen gizatzen enpresa, e, sententziak eritzi duelako, ba, kaleratze honetan erantzunkizun bakarra, IMQ taldeko enpresena izan dela, naiz eta eurak ziren, euren langila hoen enplegatza, zuzeneko enplegatzaileak. Seintzut dira sententzia hori, oinarritzen duten fundamentuak e, tribunalaren iritzi. Zalde batetik daude, legalidade arrunteko eh, argumentuak, e, gure alde onartu dituenak e, epaitegiak, eta horren arabera surrogazio eskubidea onartzen die langile hauei eta eskubide horren arabera ba, esaten duena da e, langile hauek eskubidea zeukatela IMQko e, IMQ taldeko enpresek e, euren garbikuntza zerbitzua berreskuratu zutenean surrogazio eskubidea zeukatela langile hauek eta IMQ-ko enpresa horiek langile, e, zerbitzu hori langile hauekin emateko bete beharra zeukatela. Eta beraz, langile hauek e, zerbitzu hori zuzenan ematen hasi zirenean, langile hauek kontra, e, kontutan eukiez dituztenez, ba, langile hauek IMQ kaleratu egin ditu eta era bidegabean kaleratu ditu eran uruan. Baina e, legalidadea arrunteko e, argudio ez aparte, eta oso garrantzitsua da aipatzea, ba, sententziak onartu duena da, langile hauen oinarrizko eskubidea urratuak izan direla e, imq IMQ taldeko enpresa bioien kontura. E, zehazki, e, langile hauen indemnidaderako bermea, hau da, e, enpresaren e, aurka erreklamazioaren bat edo aurkisten duzunean horrengatik e, zigorrik e, jasotzeko, ez jasotzeko eskubidea urratu dutelako, baita ere langile hauen askatasun sindikala urratu dutelako eta baita ere langile hauen grebarako eskubidea urratu dutelako. Aipatzekoa da baita ere sententziak garrantzia ematen diola e, kolektibo feminizatu eta borrokalari baten aurrean e, egoteari, elaren gidaritzapean antolatu den kolektibo bat gainera, eta baita ere sententziak aipatzen du sektore hau oso sektore feminizatu eta normalean langileak nahiko atomizatuta egoten direla, ba, bakoitzak e, leku batean garbitzen duelako eta kasu izapean egin duten borroka bai egon dela nolabait IMQ kartutako erabakiaren atzean. E, horrez gain, esaten sententziak esaten du baita ere enpresak lege iruzurra eta eskubidearen abusua gauzatu dituela, literalki esaten du sententziak IMQ ha defraudado la ley y abusado del derecho. Eta horren guztiaren ondorioa da, ba, ziaren zan dudan, langi hauek euren lan postuak berreskuratu, kalte ordaina jaso, tramitazio eh, soldata jaso, eta ba, euren e, oinarrizko eskubideak urratu direla deklaratu